أستغفر الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز تبع يا متكبر يا خالق يا بارع يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عزيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ الخير يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم وديع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صامد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا زاهر يا بطين يا ولي يا متعلي يا بر يا تواب يا منتقم يا أفو يا رعوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ذر يا نافع يا نور يا هادي يا بدي يا باقي يا واحد kasih dia sabur Ya Allah ya Rabbi Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi Ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah